的 baby，画画的 baby，奔驰的小野马和大气的玫瑰。我说不开心也拍手拍走，伤痕累累，用干涩的眼泪酿出香醇。